audite omnes amantes deum sancta merita viri in Christo beati patrici episcopi quo modo bonum abactum simulator angelis perfectum propter vitam aequatur apostolis beata Christi custodat mandata in omnibus cuius opera refulgent clara inter homines sanctum quae cuius sequuntur exemplum mirificum unde et in caelis patrem magnificant dominum constans in dei timore et fide immobilis super quem ut petrus ecclesia cuiusque apostolatum ad deo sortitus est in cuius porta adversus inferni non praevalent Dominus illume legit ut doceret barbaras nationes ut piscaret per doctrinae retia ut de saeculo credentes traheret ad gratiam dominum quae sequerenter sedem ad aeteriam electa Christi talenta vendit evangelica quae hebernas integentes cum usuris exigit navigi huius laboris, tum operae pretium, cum Christo regni cae lestis quos gaudium. Fideliste i minister, insignisque nuntius, apostolicum exemplum forbamque praebet bonis, qui tam verbis quam et factis, plebi praedicat dei, ut quem dictis non convertet actu provocet bono, Gloriam habet cum Christo anorem in saeculo, qui ab omnibus ut Dei veneratur angelus, quem mi Deus misut ut Paulum ad gentes apostolum, ut hominibus ducatem praeberet regno Dei. Homilis Dei ab metum spiritu et corpore, superquem bonum abactum requiescit Dominus, cuiusque iusta in carne Christi portat stigmata in cuius solos sustentans gloriator in cruce impeger credentes pascit dapibus cae nequi videntur qui Christo in via deficiat quibus erogat ut panes verba evangelica in cuius multiplicantur ut manna in munibus castum qui custodit carnem ab amorem domini quam carnem templum paravit sancto quae spiritui aquo constantea cum mundi possedetur actibus quam ut hostiam placentem vivam offert domino Lumenque mundi accensum in gens evangelicum in candela levatum toti fulgen saeculo civitas regis munita supra montem posita copia in qua est multa quam dominus possedet maximus namque in regno caelorum vocabitur qui quad verbis docet sacris factis ad audem plet bonis bono praecedet exemplo Formamque fidelium, mundoque in corde cabet ad Deum fiduciam. Nomen Domini audentur annunciat gentibus, quibus cri salutis aeternam dat gratiam, pro quorum orat delictis ad Deum quotidie, pro quibus ut Deo dignas imulatque hostias omnem pro divina lege mundi spernit gloriam qui cuncta ad quies mensam aestimat Cisciliae, nec in gruenti movetur mundi huius fomine, sed in adversis laetatur cum pro Christo patitur pastor bonus ac fidelis gregis evangelici quem deus dei elegit custodire populum suam quae pascere plebem divinis dogmatibus pro qua ad christi exemplum suam tradit animam quem pro meritis salvator pro exit pontificem ut in caelestimo nerit clericos militia caelestim quibus anonam erogat cum vestibus, quad in divinis impleter sacris a fatibus, regis nuntias invitans credentes ad nuptias, qui ornatur vestimento nuptiale indutus, qui caeleste hauret vinum, invasis caelestibus, propinansque de i plebem spiritali populo. Sacrum invenit tesaurum, sacro in volumine, salvatorisque in carnem dietatim praevidit, quem tesaurum emit sanctis perfectisque meritis, Israel vocater huius anima videns deum, testis domini fidelis in lege catholica cuius verba sunt divinis condita oraculis ne humane putrent carnes esse quea vermibus sed kai lesse saliuntur sapore ad victimam veris cultur et insignis agri evangelici cuius semina videntur christi evangelia quae divinae serit ore in aures prudentium quorumque corda ac mente sancto arat spiritu christus illum sibi legit interis vicarium quide gemino captivos liberat servitio plerosque de servitute cos redemit hominum in numeros deis abuli absolvet dominio hymnus cum apocalypsi salmos quae cantat dei quos quae ad edificandum dei tractat populum quam legem in trinitate sacri credit nominis tribus quae personis unam docet quae substantiam zona domini praecinctus diebus et noctibus sine intermissione deum orat dominum cuius ingentis laboris per capturas primium cum apostolis regnabit sanctus super israel